様から参りましたよさこいチームワイワイ連です。あのね、今日はとてもいい天気でね、えー、桜川、えー、この辺はなんかあの山桜が結構有名らしくて、ね、綺麗ですよね、えー、さっきあのバスでね55万本のあの町だとかなんか乗ってましたよバスに、えー、そんなぐらい桜があるみたいな。 まあ、その桜の中でね踊りますので、ねはい、じゃあ応援よろしくお願いいたします、それでは参ります我が家走っていくぞ深い淵の中時満ちて今天に昇る時シェンロン 時が満ち風を守る光を守る雲を放ちさあ登る天空へ